motivo principale per venire a Bangkok sono i taxi roll! <laughs> Dinamico nelle riprese, bravo! Siamo nel ristorante di James Oliver Cin Cin! Vera pizza napole... Thailandese, ta thailandanese. Thailand napolese, thailandese. Allora adesso sul Mafia ci dirà 5, 5 aggettivi per eh. descrivermi. Te? Sì. Ah, ok, giustamente. Beh, scusa, il mio canale, ah, cazzo. Okay. Egocentrico. Sì. Logorroico. Sì. Generoso, generoso, è, generoso. Non sto scherzando, cioè so che sempre che sto scherzando, ma è vero. Generoso in che senso? Eh, generoso nel senso che, che, che pensa agli altri, cioè eh, a, aiuta gli altri. Dinamico. <laughs> e ancora egocentrico. non hai descritto nessuna delle mie qualità Ah, no, ho detto che sei generoso. Sì, ma quella lo sanno. Qualcosa che non sa la gente. Ah, e che ne so io? Adesso dico 5 parole, eh, 5 cosa la, la, la cosa che quella è una cosa positiva che non sa la gente ha detto che ne so ma quella lo sa la gente scusa come pensi che abbia fatto 15.000 iscritti scusa eh <laughs> fai la presentazione come se fossi un, un k-pop coreano ok il motivo principale per venire a Bangkok ragazzi sono i... <laughs> e non ci sono più e non ci sono più vai vai vai vai vai pubblicità sono, sono i taxi rosa <laughs> eccolo qua ah! ah! dinamico nelle riprese bravo lo so cos'è tutto casino? Ma che è? Questo è peggio del raduno dell'Harley Davidson, eh. <laughs> ragazzi. Cos'è? Che Quanti piace... scooter ci sono? È una Vespa special che... Guardate qua, tutti in fila a comprare il nuovo CD di Sebastiano Serafini Flower. Guardate che facce felici. Vedete? in, in onore della nuova canzone. <laughs> Allora, io non vorrei dire ma... Yes, Stan. Il nostro Marco, gli effetti dell'Unicorn Café l'hanno fatto ballare le lollipop, quindi... Io non lo so. Ma devi scendere, se no non vai down down. E vai down down down però. I'm going down. Queste erano musiche dei suoi anni, io non, non la conosco però Dai, ci fidiamo Poi vado a cercare, vado a cercare su Google cosa sono le lollipop Voi conoscete le lollipop? Mi ha detto che è un gruppo tipo le... It's tipo i One Direction Marco, eh. perché c'hai il ciclo? Eh, perché mi è venuto anche a me, eh, però... Vedete, l'unicorn caffè Fa venire il ciclo Fa venire il ciclo Mi raccomando, fate come lui e mettete like al video Asia Bangkok Hotel Bangkok Asia Bangkok Hotel Non male che c'è ancora la batteria Vabbè ma dai, stiamo per salire su questa macchinetta. Yeah, yeah. Yes. Yeah, I know. How much? 100 baht. 150. Oh, 100 baht, my friend. No, 50. Allora vabbè, andiamo a piedi. 80 70, 70. 80, 80, 50? 50? 50! Ok, yay! 50! <laughs> figata! Io sono emozionato! Bene ragazzi, siamo saliti su un motorino bancucchiano! Che figata! Yeah. Uh. lusso guardate Met wow. Gala guarda quanto prende per il culo questo tizio adesso poverino siamo nel ristorante di James Oliver quanti di voi lo conoscono ragazzi ci hanno già portato il panino questo qua insomma proprio tipico italiano ragazzi molto bello abbiamo ordinato una pizza e che cosa? ah la bresaola vi sapremo dire se la pizza è veramente quella bella bella napoletana cin cin a cosa brindiamo Serafini? Alla gioventù andata. Alla gioventù andata, ma pensa per te, vecchia zitella. E sono arrivati finalmente i nostri piatti, la vera pizza napoletana ma in Thailandia, quindi la vera pizza napoletana. Thailandese. Cioè Thailandanese. Thailandaple- thailandese. Ma però guarda come la crosta com'è. È vero, è molto. Eh, Sembra tu- finta. Tu che sei esperto di pizza napoletana. <laughs> Oh madonna, vengo proprio da lì. Poi abbiamo un'insalata di bresaola. E Tra l'altro dovete sapere che queste due fette di bresaola sono costate quasi il doppio di questa pizza intera. Però hanno meno calorie. Però hanno meno calorie. Esatto. Allora, Allora. fai un assaggio, Serafini. Un assaggio. Ma, ma questa pizza, guarda, ma guarda la crosta. Non vuoi fare una foto? Facciamo una foto. in Insta storia. Ah, è vero, facciamo concludo questa storia. Ci vediamo dopo, scusate. E finalmente è arrivato il momento che tutti voi aspettavate. Serafini assaggerà la vera pizza napoletana. Ma nessuno l'aspetta. Guarda che questo è il tuo canale, aspettano te. Ma lo metto alla fine del video, quanto ti è cambiato. Assaggia questa pizza. Ma è già intagliata? È intagliata, sì. Oh mio wow. Dio! Oh mio visto? Dio, ma è una fetta che si stacca, incredibile. Eh sì. Vai. Assaggiamo. Assaggiamo. Oh, che bocca grande che hai. È per mangiarti meglio. A me? No, proprio di napoletana non ha niente. Cioè... Ah, proprio... Cioè, normale. Cioè, la pizza cono buona, ma questa qui no. Adesso la voglio proprio assaggiare. Era meglio la pizza cono. Era meglio la pizza cono Dai, non è tremendo, ho mangiato cose peggiori. Mm. Beh, le pizze surgelate sono buone, quelle del tostapane, quelle pronte in 5 minuti. 5 minuti. Ma gli dite qualcosa per favore? Ok, la mamma di Sol Mafia ha un messaggio per voi. Vai mamma. Eh, se lo dice la mamma di Soul Mafia dovete farlo, vi lascio il link qui e se non seguite la mamma di Soul Mafia andate qui. Cioè, non ho mai ascoltato un suo pezzo, e sarà ma neanche ora. Fa cagare. Fa cagare.